कुछ कुछ न चाहे कल भी तो इनके हिसाब से रखता है bareedu jee bareedole maqaan teeppee ta'anii gargar beekuun rakkoo hunda shakkeewwanii osoo bataachitu icciitoo dhaabbattee magaaltittii barkoo dabruu dadhaabattee. بوجبوج لاتاه قلبي توهرك أبي أخته Loko bareetu magaala shakkee kullee laaftoodha mudannoo argee Gahee garaan koo bucbucna tahee qalbii too ergee hafee aktaa'ee. guse gumee fi qilqillee fonuudhaa marti wayyattee miidhagaa dabartee fitti bifasee afaaniin bareedu magaala shaakee kullee laaftoodha mudannoo argee nahee garankoo koo bucbuc na tahee qalbii hafee aftahee lookoo bareedu magaala shaakee kullee laaftoodha mudannoo argee nahee tahee hin jeene maddisiisuuta laalee naaf deebiftee seeyitee nagdeebitee fulee teessoo si gaafannaan gama sanaa tilmaamtee hiriyyoo hordofaa laaftoodhaan anjettee bareedduu san argee gogeetii lallaawee qalbii geggeesseetii naaf golgolaawee qalbiitu ergee hafee hafte lookoo bareetu magaala shakkee kullee laaftoodha mudannoo argee nahee garaan koo boc bocna ta'ee qalbiitu ergee hafee hafte.